касается Юлечка, поздравляю. Это вам от начальника главка. Ой, спасибо большое. И второй от начальника рубля. Почитайте потом. Вот это вам такой знак, мало есть. 70 лет победы. Класс. Огромное. А, спасибо большое. А вот этот самый а, знак этого самого нету еще, да? Да дома забыл. Да, все. Ладно, ладно. Николай Павлович, мне еще привезет. О, я тоже. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Второй знак давай. Спасибо большое. Спасибо. Я уже стал болен, ну слава богу. Мы выпьем. Подожди, подожди, Коля, что так долго ковыряешься? Все. Вот, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Ну, тоже говорю, да, да. Давайте почаще. Ребятки, от моего имени вручите подарок. Коля. Что, забыл? Фотографии вручите. А, а, ну, Я посмотрел. Слушайте, вы везде. Я только в одном месте, и то с краешкой. Я у Вадима день рождения а, покажу видео сегодня. Ой, спасибо, спасибо уничтожил. Ну, все, лишнего не надо, давайте, поздравляйте, выпивайте и меня. Ну что, дорогие товарищи. Да. Почему? Ну, значит, Лидия Васильевна самый активный наш ветеран, театрал, красавица. Ведь многие не дают ей ни об этом, и комсомолка высшая, да, и образование высшее, все, все высшее. Дай Бог здоровья в канон праздника, Дня Победы, вот сегодня прозвучало много раз, и по телевизору звучит, 70 лет назад, 70 лет назад. А до этого, до 70 лет раз никто не страдал, не воевал, вот как бы как. Ну, вот немного не, никто не скорректировал. Правильно. Спасибо абсолютно скрашиваете мою, мои последние годы жизни, так что я очень благодарна вам. Вы не забывайте меня, и мне это очень приятно. Мы стараемся. С праздником, да. С праздником мы вам тоже здоровья, долгие-долгие лета. Давайте жить дружно. Да, будем стараться. Вы понимаете,